алейкум, қазағым қалың елім тоқаев бүгін 86 жылы 1986 жылы 27 апрель күні а 26 апрель күні днепропетровскіде чернобыль жалды украинада атомный электростанция. 37 жыл болды. Сен барып қара көріп. Ат, атомный электростанцияның аты не болды? Сен а, атомный электростанция салам дейсің. Ол дұрыс емес. Бүгін айтатын күні айтпай отырсыңдар бәрін Мұны әдейі білмесін деп 86 жылы 27 съезі болды ұмытпасам днепропетровскіде сұлыс деді внутренневоскіде внутренневоскіде қатысты связисттер барып келген адамдары бар мына атомный электростанцияны орыстың сылтауын қойып еврейлердің арқасына салып жатсың еврейлерге ақша түссін деп қазақ халқын қырту құрту үшін москвадағы орыстың атын жамап сіздер мына балқаштағы электростанцияны тоқтату керек әңгіме бүру қаншамасы бар, қазір жоқ онда барып келген адамдар санаулы қалды шамалы чернобыльға барып келген бүгін айтатын күн бүгін жасырып жатсыңдар айтпай тарихты жасырып жатсыңдар семей полигонына атысқандар не болды түгендемейсіңдер ма тарихыңды түгендеуің керек түген біреуін де түгендегің келмейді сіздердің батыс қазақстан шіріп екі бастан экология мәселесі арал теңізінің әлі шешілген жоқ сөріп. солтүстік қазақстан екі бастан мына жетісудағы кер... ауданындағы ақылбайдың бақытқаны ол ауылдық жерден айқайлап жатыр экология мәселесі қарайтын ешкім жоқ байтақ партиясы азаматқан, еңбекті ақтамай кетті жұмыс істемей депутаттарың екеулер емес шаруасы жоқ сен де шаруаң жоқ болып кетті қазіргі қаншама ұрпақ дүниеге отыз жылдың ішінде зиян келтірді экология мәселесі ұрпағымыз құрып жатыр онымен біреуінің ісі жоқ қазіргі таң ақтөбе облысында бас ана оңдасын шымкентке көшіріп жібереді жалғыз лаборатория бар еді дәрі дәрмек бәрін тексеретін шымкентке батыс қазақстан жалғызады сондай лаборатория әрбір облыста болу керек әрбір ауданда жаңағы биологический дейді жаңағы шұғыл түрде экстренный дейді лаборатория болу керек камаз машина шұғыл түрде барып ауанда жаңа жердің астында үстінде шөп шөңге үйге шейін суға шейін тексеретін сондай лаборатория шетелден сатып алу оны сатып алған жоқсыңдар әкімдер районның тендердің ақшасын бөліп субсидияның ақшасын бөліп депутаттарың мен әкімдерің отыр екібастан қайыр жоқ ит қылып далаға тастап кетті батыс қазақстанның мафоздіктері екі бастан қалай иманғали тасмағамбетов не істеді Сіздеріне қазақ халқы осыларға сеніп отырсыңдар ма әрбір районды талап етіп керек лабораториясы бар шығыр тұр қазіргі таңда ешкімнің шаруасы жоқ конечно өтірік сайланып алып кендірдің астасын бала шағаласы астан күші. балдарың тәрбиелеген жоқсыңдар халық ова. мемлекет ова тәрбиеледіңдер күйеу балдарың бар ағайын тұмаларың бар намаз оқы десе болды бүкін сұмыртып қалып кетеді вахабис қылып тәрбиелеп жатыр сіздердің мынау не істедіңдер балдарың күйеу балдарың ағайын тума туыстар кендірге салып халық тонап осыларды бір лабораториясы жоқ депутаттар отырсыңдар не, істе не істейін деп бардыңдар ол жаққа қайда лаборатория ә, неше ай өтті уже сенің бір бағдарлама жоқ көтермейсіңдер тарихты жасырып қаласыңдар азаматқа анау шыбынын қалмай кетті жоқ экология партиясы біздер ешкіммен айқайласпаймыз айқай шу шаруа бітеді ма Шарба үшін айқаласу керек қырылысып алдыға басу үшін сүмірей отыра берме үндемей жер отставка кеткендерің дұрыс мен талап етемін отставка кетуін Тоқай, бүкіл районның әкімі тым жұмыс істеген жоқсыңдар өтен сәлем сағындықұлы сосын жұмамұрат кеңесұлы шәмшіні ауысып алып үкіметке қоямыз алты айға алты айдан кейін президентін бәрін сайлап алады содан кейін барып шаруашылық келеді іске көшу керек бұндай бізге керек жоқ енді ұрпағымыз құрып жатыр отырамыз ба үндеу тастаған ақтөбе облысы темір темір ауданы темір қаласының тұрғыны асимов саматпын сіздердің жауын мен емеспін қолдарыңнан дым келмесе дым істелмесеңдер халықты қырып отырсаңдар кім мінеп мен ба